Рябиновка ароматная. Напитков из рябины очень много. И в их когорте вот этот самый ароматный и самый дерзкий. Желаемый вкус ароматики достигается при помощи одного нюанса. А какой? Смотрим.